Simón Olivares, al de apodo Bolívar. Cuéntame, ¿qué fue lo que Adiós, yo llego a las 5 de la mañana a mi trabajo, que tengo un negocito ahí al lado de, de, en la Bonó con Rivas. Y ese muchacho yo lo conozco como la palma la mano mía, que yo le he quitado el hambre a él y a su familia, a la mamá de él, Y me dice, dame los cuartos. Yo, yo creo que es relajando y yo le digo a él, mira muchachos, tú te estás poniendo loco, ya tú estás relajando. Que me dé los cuartos. Digo yo, con que no relaje, hombre muchacho, porque como yo lo conocía como la palma las la mano. Entonces cuando ¡pum! me dé el tiro. Cuando me dé el tiro, yo me lo voy arriba, ¡pum! me dio el otro. Entonces me le voy arriba y nos no, embrujamos y caímos en el contén. Y me di ese golpe en ese brazo con el, con el y ahí se me fue la fuerza, porque ya yo la pistola se la tenía casi quitar. A levantar para arriba, quitar la pistola. Y entonces ahí nadie se metió. Había más de 15 hombres ahí, no se metió uno. Si se si visto un hombre ahí que había tenido sangre de hombre, lo cojamos, lo cogen, porque ya yo no tenía fuerza. ¿Usted dice que conoce la, Sí, como hermano, como muchacho. ¿Cómo se llama? Eh, Narciso le llaman a él. ¿Es frecuente por ahí, por el mercado? Sí, por el mercado. Ellos se han criado ahí en el mercado. ¿Qué negocio tiene usted ahí en el mercado? De vender fruta. Limón, naranja, aguacate, zapote, de todo eso yo vendo. ¿Usted hizo ah. una denuncia ante la policía? No, no la hice porque cuando en el siglo XXI fue la policía, yo creía que ellos lo habían tomado, lo habían llevado a cargo. Y él, entonces, ¿no? no, no, no puedo quitarme nada, no. ¿Solamente de Nada más me hirió de balas ¿Los médicos qué le dicen a usted que presente? Bueno, yo tengo problemas en el pie porque fácil no, no siento el pie. Y mañana voy para el ciclo 21 otra vez a ver qué, qué me dicen ellos, si hay que operarme de nuevo. me eh, momento que ocurrió el hecho solamente había uno solo o eran varios? No, eran dos. Ellos eran dos, pero habían varios de, trabajadores de ahí que venden carretillas y eso, y no se metió uno. Uno no se metió. ¿El nombre suyo? Simón Olivares, Bolívar.